girl. <laughs> Sehr guter Call, wirklich guter Call. Also im Prinzip sind wir heute auf der Marienverstraße unterwegs, da steht ein Wort drauf. Ganz liebe Wörter sind da drauf. Und die singen einfach drauf los, was ihnen drauf einfällt. Im Prinzip Mahü, ganz liebe Wörter, Boy, Girl, Fire, Disco, nächstes Mal Räumernplatz, inshallah. Da sind dann so Wörter wie Bewährungshelfer, Gefängnis, Haft. <laughs> Schreibt es in die Kommentare, was ihr da sehen wollt. <laughs> Ein Wort, choose dir. Und das Lied, was euch so einfällt, instant, das kurz ansingen. Macht es jetzt, komm. Stop. Stop? Ja. Yeah. Was soll ich mit Stop jetzt machen? Stop. Warte, Mädels, stopp. Was, Mann? Ja, wir waren viel zu schnell, wurden geblitzt, ey. Shit changed, aber du bist auf dem Display. Krieg ich direkt eine aufs Maul von so einem 13-jährigen Girl. Stop. Don't talk to me, loser. <laughs> Wanna be like a totally. du kannst irgendeins nehmen. Happy. Okay, das ist easy. Oh, Cause happy, I'm happy, happy. good yeah. if you see. Okay, das, das ist easy, okay? Hätte ich so ein Wort. Happy. Happy? Yeah, this is happy song. If you feel like a room without a cause I'm, I'm happy to have around. If you feel like a room without a roof. Ey, sehr gut. Danke dir. Baby. Von Justin Bieber. Auf drei. Oh, Eins, zwei, oh, drei. mach halt. Baby, baby, baby, oh, oh like baby, baby, baby, oh. <laughs> Beste Leben? Beste Leben. Baby. Baby. Baby, baby, baby. Oh, like baby, baby. Ja, sehr gut, Sarah. Justin Bieber, we love it. Ganz cool, ich habe Gutes. Nein, es <laughs> ist, du bekommst einen Punkt. Ja, du bekommst einen Punkt. Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, dass man gar nichts einfallen wird. Doch, jetzt sind easy Wörter. Trust. Happy. Because it make me happy. Happy clap around if you feel. <laughs> das geht nicht. Aber zumindest ist genau das. Wenn ihr uns happy machen wollt, lasst ein Abo und Like da. Kuss. <laughs> ich hab's angekündigt. Oh, riecht aber göttlich, ne? Direkt, euer, äh, direkt in die Diät. Eine Pizza rein muss hier. Wahnsinn! Wahnsinn, wir verkaufen heute Kebab mit Sonnenbrille. Wir verkaufen heute Kebab. Kebab, mach schönen Wahnsinn! <laughs> Ey, die wollen auch dabei, sein. aber jetzt, ihr enttäuscht uns nicht, oder? Okay, ja, natürlich nicht. Du enttäuscht uns nicht, natürlich nicht. Äh, Justin Bieber ist Baby. Ba baby ja. Sing. Just like baby, baby, baby. <laughs> Uh. sehr gut, sehr stark, Bro. Also, Was hast du? Summer? Tu nicht schauen, Let. Summer. Keine Ahnung. Also, muss ich das Lied danach singen können? Ja, ja, safe. Dann habe ich keine Ahnung. Yeah. Summertime Sadness? Yeah. So I got that summertime, summertime, summertime sadness. Yes. Summertime, Love that song so much. Dann nimm ein anderes. Summertime sadness. Du bist so eine Adele. Adele? Nein. Nein. Wirklich Geile gar Musik. Nicht, gar nicht. Nein, nicht nur, aber jetzt gerade hat sich halt dabei erwischt. <laughs> Also, ich glaube, Childish Gambino war halt vorher drinnen. Also ich bin da gerade random. This is Was? America. nein, nein, leider, sorry. 2005. Boah! Ich bin auch gerade live. Wirklich? <laughs> du machst, du filmst dich live, während du der Kebab machst, oder wie? Ja, Wahnsinn, ich bin Geil. Wahnsinn. Wirklich, Geil. Stop. Bruder, müßlos. <laughs> Stop. Keine Ahnung. Keine Ahnung? No. Dann nimm ein anderes Wort. It's stop. Stop! I do, wait a minute. <laughs> Willst du uns kurz sein? Wir verkaufen heute Kleidung geben? Willst du uns kurz sein? Wir verkaufen heute Kleidung geben? CONA Also wir verkaufen heute Kleidung in CONA. Ja, kannst du auch machen. Okay. Wir verkaufen heute Kleidung in Yeah. <laughs> Danke dir. <laughs> Zack, Dienstleister. Hammer. Disco. Das, was uns fehlt. Disco Party. <laughs> You say Disco? Yeah, I say Party. Yeah. Sehr stark. Du bist ein Jukebox. Disco. Zu jung, ne? Wir bereuen heute nichts, vielleicht später. Sind wir nicht dabei? Ist okay. Hot. Hot and your cold, yes, yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down. love. Warte kurz, warte. We found love from where we are. Keine Ahnung, von wo das ist. Ich sende erste YouTube-Einnahmen. Das heißt, der Nächste, der einen Banger singt oder die Nächste, die einen Banger singt, 30 Cent Belohnung. <laughs> Willst du auch noch? Yes, I totally speak German. I totally speak German. Yeah, choose the word and. He <laughs> totally speaks German. I, I totally speak. If you feel like happiness is. <laughs> I'm the star. <laughs> Can I have? Do you want my business card? Huh? Do you want my business card? What? My business card. My English is what? What's yeah, with the? Okay, my Deutsch is not that good. Yeah. Just say yes. Yes, yes, yes. Your business card, yes. super. Tu mal stehen bleiben, Let. Bleib mal stehen. could totally be a oh, okay. superstar. You, you want to be a superstar? Oh, I already am, honey. You already am? I'm a superstar. Fleisch am Spieß. Corona-Angebot. Corona-Angebot. <laughs> Gönne 3 Euro. Marie Straße. Ich zahle 10.000 Euro für Mikke. Aber 3 Euro Kebab. Aber <laughs> Wahnsinn! Geil! Danke, danke, danke. Heute Sahne, morgen essen. ja. <laughs> heute zahlen, morgen essen. Legende. Es ist so ein Kopf, ich gewinn, zahl, du verlierst Ding, ne? <laughs> Hörst du viel Musik? Also Jungs, da kommt's wirklich erst, sonst werden wir noch überfahren. Also wir drehen Straßen-Karaoke-Videos. Oh, fuck, Bro. Chills. Ganz schwierig, Bruder. Bro, yalla. Move. I want to move like Jagger. I want to move like Jagger. I want to move like Jagger. <laughs> mit Let's give it a try. Was hast du? Fire. Fire. Some fire. Yeah. Stop. Um. Don't stop me now, cause I'm having such a good time. I'm having such a good time. Having a good time. Sehr cooler Call. Wichtig und richtig. Boy. Boy. Boy. <laughs> if, I, if I were a boy, I could understand. Okay, ja. Irgendwie so. I also disco use party, disco, so disco, disco party, party. party. <laughs> Sehr gut. And I see fire. Blood in the breeze. Na, bitte. ich hab mir gedacht. Inside the mountain, I see fire. Burning the trees, I see fire. Ein Outro. <laughs> ja, das ist das Outro. <laughs> Das, ist es das Outro? Ja, es ist das Outro.